енді не жалып жатыр не істеп әлемде не қызық бізде мен мысалы ресей сияқты елдерге таңқалатыным ол жақта енді халықтың саны көп қой ол жерде қандай пікірдегі сөз айтылса да оны қолдайтын бір миллиондаған адам табылады иә yeah. Иә. мен таң қаламын мысалы олардың оппозициялық көзқарасында болсын бір андай бір ғылыми әңгімелер болады ғой ешкімге қызық емес деп ойлаймыз ғой біз қазақстанда ше бізде қазақстанда ғылыми бірдеңе шығарсаң ютубқа бір мың адам ары кетсе екі мың адам көрер әйтпесе бір бес жүз қырық алты деп тұрады ғой бірдеңе ше үш <laughs> жүз жиырма бес деген сияқты ешкім көрмей тұрады ғой ол жақта кәдімгідей ғылыми әңгімелердің өзіне кәдімгі жүз мыңдаған миллиондаған адамдар не істейді да енді ол халықтың саны бір жағы көп болғаннан шығар деп ойлаймын екінші жағынан бір жағы осы Э, сондай нәрселер тыңдау соған қызығу тәрбиесі ә, мәдениет қалыптасу керек қой қызығу мәдениеті бізде енді саясат деген нәрсенің өзіне бір шулы бірдеңе шықпаса бір саясат мән бермейміз мән бермейміз ғой иә, саясат мәдениет жоқ бізде ана ә, енді кадр кандидат саясаткерлердің біреуіне танысқан жоқпыз ғой тек қана атына прикол ұстаудан әйтеуір жигули анау мынау деген неғып жатыр мысалы бізде қазақстанда былай қарасаң саяси оқиғалар өте көп қой саммит өтті мысалы оны қалай болды мысалы қалай болды деп ойлайсыздар көрдіңіздер ма саммит көрмедіңіздер ма не саммит сол деп басында нағылдаған жиналыс ол деп жалпы енді біздің негізі мына европада ынтымақтастық ұйымына да төрағалық еттік біз экспоны өткіздік саммитте болды енді бұның бәрі белгілі дәрежеде бір имиджге әсер ететін шығар бірақ e, ішкі халықтың жарасын емделмейінше ол сыртқа бәрібір шығады да негізі біз сыртқы саясатта негізі алдыңғы президенттің былайша айтқанда орны болды ал біз халықтың негізгі жағдайымен айналысуымыз керек еді да өйткені өзім болашақта оқимын мен негізі болашақ бойынша шетелде hmm. бірақ осы тура біз, бізде саясат секілді малайзия өткен жаққа қарасам да иә. <laughs> малайзияда осындай мемлекет индонезия секілді біраз мемлекеттер тура осындай бағытталған бірақ олар жастарын ол жаққа жібермес бұрын негізі біраз ғалымдарды бірінші елден фильтрден өткізіп алған адамдарды hmm. балаларды өздерінің ұлттық тәрбиесімен сусындатып барып елден жіберген деген сияқты ғой hmm. сондықтан жоқ жітігін түгендеп алу деген мақсат бар еді да негізі халық та дайын болды да негізі бізде де қазір көп нәрсеге мысалы сөйлеуімізге болады бірақ халық артында сол, сол нәрсені түсініп тұр ма соны қорталып тұр ма мысалы біз енді әлгі керек заман мылқау өлең тудырады дейді ғой негізі қадыр мырзали сол секілді бір біз қазір айтамыз бірақ ол біздегі ютубтағы тек қана балалардың ғана контенті көп көріледі да өйткені бала өзі бір рет басады он рет басады көре береді ғой өйткені баланың Иә, ойымша мынандай сияқты да мысалы осындай саяси әңгімелердегі астарды бір халыққа шайнап жеткізіп түсіндіретін форматтар ойлап табу керек сияқты да мысалы ана ә, тоқаевтың ә, путинге бүкіл жаңағы лнр днрді мойындамаймыз дегенді ашық айтқан бүкіл қазақстан жақсы қабылдады иә. ғой ол қандай дипломатиямен жеткізді ол бір басқа мәселелердің бәрін бір айналып алып келіп өте бір шеберлікпен жеткізді ғой сол сияқты мысалы саммит деген нәрсенің барлығы енді ол қаншама ақша ғой оның бәрібір бекер өтіп жатқан жоқ деп ойлаймын мен енді бірақ байқайсыздар мен мысалы мен маған қызық болған нәрсе біраз президенттер жиналып жатыр ғой бірақ атауы орталық азия және ресей болды да әне орталық азияның ішіне ресей кіріп жатқан жоқ та қазір бізде э, бір мынандай елімізде бірте бірте ә, түркілену өзіміз болайық мына орыспен қатты шіли жақын араласпай қояйық деген бір көзқарас келе жатқан сияқты иә жалпы осы орталық азияда ә, меніңше ол негізі бұрыннан болған сияқты енді, енді біз ашық айтып жатырмыз ол нәрсені ә. бұрын былай астыртын жүретін а жаңа саяси э, оқиғаларға біздің қызығушылығымызды айтатын болсам бізде ә, негізі 2000 жылдардың басына дейін негізі ондай болды жаңағы жетпіс жеті күн болсын түрлі сондай саяси тұлғаларға әзіл айтылатын бағдарламалар болды мен мысалы үшін э, сол кезде мектепте оқитынмын сол кездегі министрлер мен депутаттардың бәрін кәдімгі жеке жеке танитын аттарын білетін бізде, бізде жоғары кеңес болды сосын мәжіліс сенатта бөлінген кезде жетпіс жеті депутат болды ау деймін сол кезде мен бәрін танитын өйткені жаңағыдай э, жетпіс жеті күнде бәріне былайша айтқанда <laughs> прикол ұстайтын еді ғой иә, иә. қазір де сол сол нәрсені қайтару керек сияқты мысалы үшін ә, біз осыдан бір бес алты жыл бұрын бір ә, попытка жасап көрдік тырысып көрдік бірақ э, енді қиын болды өйткені ашық емес саясаткерлер ашық емес жабық жүреді тек қана халыққа емес жалпы медиа қоғамнан әлеуметтен қашады иә э, сол кезде біз былай зерттеп көргенбіз мына америка құрама штаттарында қалай деп ол жақта саяси бағдарламалар почти жоқ екен да бірақ бүкіл мына әзілге бағытталған бағдарламалардың бәрі саясиланып кеткен шоу шоулардың бәрінде бүгінгі оқиға талқыланады бізде шоу бизнес сондай болып кетті ғой солай болу керек сияқты өйткені мынау иә. сенің өмір сүріп жатқан өміріңе тікелей байланысты ғой саясат деген yeah. Иә. сонда сен оны күнделікті әзілдеу оған бір көзқарас ол жерде бір андай салмақты болып бәріміздің саясат сөйлеп менің пікірімше деп отыру керек емес қой бірақ сен иә. оны бір әзіл қылып ә, айтып отыру сол өмірмен саясатпен бірге өмір сүру сияқты да кішкене және саясаткерлерге ә, аузынан шығатын әрбір сөзге абай болу керек екенін де еске салып ес, еске салып және ана реальностьтер бірігеді бізде қазақстанда бір екі түрлі әлем бар ғой екі түрлі қазақстан бар иә. ғой бізде негізі қарапайым халықтың қазақстаны бар <laughs> сосын бір жоғары жақтың иә. қазақстаны бар да егер осы саясатқа қатысты нәрселер халыққа көбірек айтылатын болса жаңағы әзілдеп айтылса да күнделікті елге түсіндіріп мына болып жатқан оқиғаларды әзіл айтып басқаға бір дұрыс жағынан болса дұрыс жағынан қате жағынан болса қате жағынан әйтеуір халыққа жеткізіп отырсақ сол кезде екі әлем бірігіп кішкене бір бір толқында өмір сүре бастайтын сияқты да тәсілдер көбейіп мақсатқа жету керек деп тұрсыз ғой иә иә иә, иә. иә, иә. мына жерде бағана ақш айтып қалдыңыз ғой енді мына жерде кезінде рузвельтті келтіреді да президент ақ үйдің алдына шығып аула сыпырушылардың бәрін жинап бірінші жолдауды соларға жасаған дейді да өйткені олар радиодан айтатын болған да и кез келген адам радиодан түсінетін себебі оны аула сыпырушылармен санасқандықтан дейді да <laughs> бізде кейбір сөздер жолдау талқылана береді талдана береді ғой неге өйткені халыққа жетпей түсініксіз да түсінбейді <laughs> мысалы біз бір ғана әуезовтың кезіндегі жапонияға барғанын білеміз жапония келгеннен кейін ол қаншама бет баяндама жасады да алаштарға келіп соны қаузады да негізі біз сол, сол жерден де байқасақ болады да мысалы бір ғана әлкей марғұлан енді ғылымның шоқтығы биік бір уақытта үш университет оқыған адам ғой институт оқыған адам сол мысалы ақселеу сейдімбек мысалы жазушы ағамыз мысалы қарасаңыз сол кісіні әрбір сәрсенбі күні сағат он бірде шақырады екен да жаңалықтың бәрін сұрайды екен да бір аптада болған мм сонда ғалымдардың бағанағы жаңалықты білудің стилі ғой негізі тура сол секілді біз екі ортада бір әлгі бұл әдемі бір сөз бар ғой бұл ми деген нәрсеге бір бұл диірмен сияқты дейді да андай қол диірмені секілді оған бірдеңені салып отырсаң өз өзін үгітіп жібереді дейді да халыққа да бір әдемі жеткізудің бір тәсілі керек секілді бұл жерде иә содан кейін де ойлаймын да осындай бір э, жеткізетін ақпарат болмағаннан кейін күнделікті бір тыныста өмір сүріп жатпағаннан кейін халық әйтеуір бірдеңемен сусындау керек қой сондықтан әйтеуір бір бірі туралы жаман комментарий айтады бірдеңе қылады әйтеуір бос тірлікпен жатып кетеді әншілердің өмірін талқылап кетіп жатыр әншілердің өмірін талқылап кетіп жатыр да иә иә енді ол жерде мынандай дүние бар да мысалы өйткені ол әзілмен болса да кірсе ол саясатта әзіл дегенмен ол бірте бірте әйтеуір елге алаңдай бастайды ғой иә, иә. ол, әзіл болып қабылдағанмен ар жағында әйтеуір мағынасында е бізде саммит болған екен ғой а ол саммитте жаңағы тоқаев белоруссияның президенті мысалы лукашенко айтып тастады мысалы немесе осы саясат енді біраз саяси қадамдар жасап жатыр ғой соларды мысалы әзірлеп мен мысалы ресейге ырза болатын жерім енді қазір ресейге ырза болып ешкім жоқ қой бірақ <laughs> ә, ана комеди клаб сияқты былай қарасаң өте белден төмен әзіл айтады дейтін бір азғын деген жерінің өзінде не деген саяси әзілдер айтып және ең қызығы өзінің мемлекетін қолдайтын жерінде қолдап береді да yeah. жамандайтын жерде жамандап береді қолдайтын жерінде қолдап береді сондықтан ол жерде бір иә халық азғын болуы мүмкін ұятсыз нәрсе тыңдап жатқан болуы мүмкін бірақ ортақ идеология бар да өйткені олар ана американың президентіне басқа шетелдің президенттерін мазақ қылады өзінің президентін мықты қылып көрсетіп қояды бітті ананы әзілді көріп отырған адам ана түп санасымен әйтеуір арғы жағында біздің ел негізі мықты екен біз американы быт қыламыз деген сияқты нәрселер арғы жағында бір сана сезімді ой оянып тұрады да бізде бір енді қазақтың мен идеология жоқтығының көрінісі ма қазақтың өз өзіне жалпы ұлтқа деген сенім жоқ қой бізде ей ел болмаймыз бізде бізде сенбейтін мына дүние бар да мысалы бізде бір жақты жауып дей салады да мысалы ой бізде демократия жоқ дей салады да мысалы бұрынғы дала заңы тәукенің қасымның мысалы қанша заңдары бар ғой негізі иә бірақ соның түгелінде негізі ханның алдына барып қара барып айта салған да алдына келсе атасының құнын кешіп былайша айтқанда халық сүйесе қан хан былайша айтқанда түйесін сояды деген дүние бар да бізде мысалы ана бір екі қазақтың әңгімесін айтып жатыр ғой мысалы америкаға барсаң сондай керемет демократия деп айтады ғой негізі конституциясы екі жүз жылдан астам өзгертілмеген ақ үйдің алдына барып байден кет деп айта аласың дейді да негізі байден кет деп айтсаң сені ешкім ұстамайды екен дейді да негізі сөйтсе әлгі қазақ айтады дейді ой бізде де бар ғой деп ше ақордаға барсаң болады деп қалай сонда десе ақорданың алдына барда байден кет деп айт ешкім сені <laughs> боламайды деген сияқты <laughs> сонда қарасаң сондай дүниелер бар да негізі жоқ жаңағыдай ыыы комеди клабтың мысалы былай ыыы э, сен айтып жатсың ғой жаңағы белден төмен әзіл деп ол кәдімгі ал, алдын ала жоспарланған дүние сен белден төмен әзіл айту арқылы сондай аудиторияны жинап аласың да соларға өзіңнің жаңағыдай саяси неңді жеткізіп аласың ол, ол жерде мен көргем жаңағы ә, э, контракт солай жазылған міндетті түрде мынандай әзіл болу керек және мынандай тақырып әзіл болу керек және оған мемлекет арнайы рұқсат берген то есть тапсырмамен сендер мынандай әзіл айтасыңдар бірақ бұл мына әзілге алып келу керек сен мына мына бүкіл мынандай аудиторияны жинап аласың былайша айтқанда наразы аудиторияны жинап аласың да оларға мына дұрыс иә дұрыс әзілді жеткізесің бізде мынау да жоқ мынау да жоқ то есть екеуіне де бүйтіп қысып тастаған да ақыр аяғында ол бір жаңағы неше түрлі кері кері әсерін тигізеді иә кері нәрсе болып шығады да иә мына біз осындай жаңа айттым ғой бір тырысып көрдік деп сол кезде біз осы мәселемен барғанбыз ыыы жаңағыдай наразылықты бір буын шығару керек қой халық иә иә мысалы үшін иә. ол үйге келеді телевизор қосады айтылмай жатыр ол наразы болып жүрген тақырыпта тіпті әзіл айтылмай жатыр да жай әңгіме емес әзіл айтылмай жатыр ма е ол не істейді ол барып біреуге комментарий жазады немесе көшеге шығады деген сияқты мынандай ғой енді адамның өзі заң табиғаты сондай ғой оның ішіндегі нәрсе шықпайынша оның ішіне ештеңе кірмейді да енді біз сол адам ішіндегі нәрсе шығу үшін енді ол сахнада көріп жатқан кезде сыртқа шығып сөйлеп келмейді ғой енді <laughs> сахнаға шығып сөйлеп кетпейді деген сияқты сонда әйтеуір сахнадан немесе жаңағы теледидардан немесе сол ютубтан өзінің ішіндегі нәрсе айтылып жатқан сияқты болса сол нәрсені көрсе соған сене бастайды ғой сосын сол жердің ақпаратын алады сол жердің идеологиясына қарай жүреді деген сияқты иә бізде жаңа мысалы үшін кандидаттар иә түсіп жатыр қаншама депутаттар бар министрлер бар соларға менше тапсырма беру керек сияқты ертең сен мынандай саяси шоу болады қатысуың керек міндеттісің сен осы қызметте отырғандықтан бүйтіп кәдімгідей қол қоюың керек қатысуың керек сол кезде ана э, сондай бағдарламалардың жобалардың ә, дәрежесі де көтеріледі да оның орынбасары келіп отырған жоқ бір баспасөз э, хатшысы келіп отырған жоқ өзі келіп отыр депутаттың өзі келіп отыр министрдің өзі келіп отыр и оны мына жақта адамдар сұрақ қойып үстінен әзіл айтып былайша айтқанда талқыланып жатыр және ол сосын адамды бәрібір қарапайым көрсететін да иә иә сен өзің ә, проблемаларға енді өзі адамның өзін жек көру жақсы емес қой адамның жамандығын жек көресің ғой сен проблеманың өзін жек көресің да яғни бір біреу ұрлап жатқан болса сен адам жек көресің қылығын жек көресің да сол сияқты ол өзінің қылығына өзі күліп енді өмір болған кейін осы нәрсе болады біздің министрлікте болып жатыр ма ой мына қызық екен ғой деп айтады мен барып ертең оларды алайын деген сияқты бір сорақысы бар да бірақ қиыны ше мысалы бала үйде жылайды да негізі затын алып беру үшін өйткені оған назар жетіспейді да внимание жетіспейді сондықтан ол жылау арқылы қалпына келтіретін болады да кейбір кезде үйде мысалы бір әйеліне бір зат жетпеуі мүмкін да бір шуба жетпеуі мүмкін ол ыдыс аяқты сылдырлатумен деген сияқты ғой сол секілді әркім өзінің бір мұңын басқаша шығарады да негізі сондықтан бұл жолды негізі бір белгілі бір жүйеге қойып идеологияға қойып бәрібір шығарып бермесе халық бұны бәрібір шығарады да біз бір ғана қаңтардың көрінісін көрдік та негізі иә yeah, иә. yeah. ол кезде негізі ол надандық та шығып кетеді ол жерде әлгі бір ана уранмен қатар шыққан у секілді дегендей иә ол жерде біз ұстай алмаймыз да өйткені біз былай жасай алмаймыз да он пайызы ғана осындай болды жиырма пайыз менің денем жарамайды деп айта алмайсыз да ол жерде сондай бір дүние да бұл жерде былайдан надан деген бір нәрсені бір бере салсам абайдың осы сөзі қатты ұнайды маған әлгі атымды адам қоя соң қайтын адам болайын дейді бірақ әлгі парсыдан алынған деген дерек бар да осы жерде надан деген на деген яғни жоққа шығарады дән дан надан дән дән жоқ негізі жоқ деп тұр ғой сондықтан бұл негізгі жоқ нәрсе бұны себуіміз керек та өйткені біз мынау отар отардағы мемлекет болғаннан кейін біз отарсыздандыру былайша айтқанда ауырдық коронавируспен оны емделмеген секілді <laughs> сол күйі шығып кеттік та соны емдеу үшін не істеу керек деген кезде иә. емделу керек емделгеннен кейін витамин ішу керек қой ары қарай денсаулығын қалпына келтіру үшін біз осы бір өлі аралықта тұрмыз да негізі сол аралықты қалай да бір байланыстыратын бір бәрібір тетік табылу керек та өйткені бәрібір шығады да ол э, жаңағы осындай мәселе бізде бірлік болу керек жаңағы бір болуымыз керек деп көп айтылады ғой бірақ іс жүзінде олай болмай жатыр ыыы мысалы үшін осы қазіргі соңғы жаңалықтарға байланысты ыыы егер біреу саған орысша сөйлесе сен де оған орысша сөйлеуің керек деген сияқты бізге қазір былайша айтқанда бір міндеттеме жүктеп жатыр ғой иә. а мен айтар едім бізді біріктіретін ол тіл болу керек және иә. ол қазақ тілі болу керек болды иә. сол кезде егер бүкіл мысалы үшін он тоғыз миллион халық бір тілді сөйлеп бір тілде ойланса олар бір бірін тез түсінеді ол шенеунік болсын ол қарапайым қызметші болсын сол коммуникация жоқ та өйткені анау қазақша түсінбейді мынау орысша сөйлегісі келмейді және тілдегі адамның түсінігін сана сезімін қалыптастырады ғой яғни ол қазақ тілі болса оның ойлау көзқарасы басқаша орыс тілі иә, болса иә. оның ойлау көзқарасы басқаша енді екеуі бір бірімен тіл табыспайды деген сияқты тіл сөйлегеннен кейін сол тілде түс көресің ғой мысалы иә. бәріміз ағылшынша түс көрмейтін шығармыз мысалы бәріміз қазақша көреміз ғой сол секілді халықтың да ойлауы соған жетелейді да негізі бұл жерде негізгі қазығы болып тұр ғой тіл біреусі иә ұстыны иә сен неше тіл білсең өз еркің бірақ мына елдің мүддесіне келген кезде елдің жағдайын айтатын кезде меніңше біз бір тілде сөйлеп бір тілде іс жүргізуіміз керек былай нені араны жақындату үшін жылдамдату үшін өйткені бізде ә, байқаймыз жаңағыдай түсінбей жатыр жолдау деген нәрсе меніңше көбінесе олар орыс тілінде жазылады соны қазақша аударады қазақша аударған кезде қараймыз да бір академикалық бір бір қатты аударып жібереді hmm. и сен түсінбейсің оны и сен оны түсіндіру жұмысы ұзақ процесс и көп ә, жасалып жатқан істер солай жетеді бірінші орысша шығарылады сосын оны қазақшаға аударады оны біз орысшасын оқып қойдық былайша айтқанда біз қазақшасы қажетсіз болып қалады деген сияқты меніңше әр ә, билік басында отырған осы бізге саясатын жүргізіп отырған азаматтарда өзінде принцип болу керек сияқты мен осы елдің азаматымын ба немесе демек осы елдің тілінде іс жүргізуім керек көп жағдайда жаңағы мінез дейміз ғой кімнің әлихан бөкейхановтың айтқан иә, иә. сияқты ол біздің мінезіміз да тіл арқылы біз мінезімізді көрсетеміз иә мен там дипломатпын мен көп тіл білемін иә. бірақ мен осы елдің азаматы ретінде мен осы елдің тілінде сөйлеймін осы елдің тілінде халықпен тіл табысамын деген сияқты өзінің позициясын мінезін принципін көрсету керек дұрыс айтасың бізде ана подкастқа жаңағы осы подкастқа мәди деген жігіт келді жеті тіл біледі иә мәди фазыл иә мәди фазыл ағылшын тілін әртүрлі тілдерді үйретеді бірақ таза қазақ тілін үйретеді да иә. одан адамдар тіл үйрену үшін қазақша білу керек та енді өте жақсы дүние ғой бірақ маған мына нәрсе қызық ііі ә, енді әртүрлі шетелдерге шыққан кезде байқайтыным бізге енді қазақстанда жүргеннен кейін шетел деген бір дамып кеткен сияқты болып көрінеді ғой стамбул турция ол ана европа ана европа болса европаға енді барып келіп жатырық қой европа немесе жаңағы араб елдері деген бір дамып кеткен сияқты болып көрініп тұрады да бірақ барсам сол жерден тұрып жатқан қазақтар бар солармен сөйлесем ғой стамбулда түркияда әлі күнге дейін қағазбен жүгіреді екен да кәдімгі сикара не э, деген сияқты кәдімгі айлап шешіп шаруа халыққа қызмет біздің ана кешегі мысалы қазақстанға енді өзге ұлт өкілдері осылар иә. көшіп келіп жатыр ғой біздің анандай еговқа жаңағы каспи kz деген нәрселерге сұмдық таңғалып жатыр да мә сендерде сұмдық қой бір нүктемен бүйтіп бас иә. жібере саласыңдар не істей саласыңдар деген сияқты сонда қарап отырсақ біздің енді қазақтың бір жақсы жері біз бүкіл нәрсені өзімізге жағдай жасаудан бастаймыз ғой біз <laughs> өзімізге керек нәрсенің бәрі технология жағынан қазақстан дамып кеткен мынау жаңағы цифрлы қазақстан дейміз ғой енді енді интернет не анда мында иә. әлсіз ондай әңгіме жоқ кейбір ауылдарда әлсіз интернеттер бар басқа бар бірақ жалпы ел ретінде мына цифрлы қазақстан деген нәрсе дамып кеткен да бізде мына технология жағынан жалпы осы әлемдік стандарттарда қандай даму бар мемлекетке соның барлығы дамып кеткен бізде бірақ сол қалып тұрған нәрсе жаңағы руханият мәселесі сияқты да өйткені кеше де жаңағы сіз айтып отқан соңғы жағдайлар деп жатқан кезде оны қазақстанның халқынан сол ә, э, қолданба приложение жасау арқылы өзі сол нарықта ақша тауып отыр ғой айналып келген кезде бірақ осыған дейін өзінің бағдарламасын қазақ тіліне ауыстырмаған екен yeah. Иә. кешегі жаңағы дәулеттен бар жалпы қазақ халқы шулап оған қарсы келгеннен кейін барып қана бүгін кешірім сұрап бір күннің ішінде бір күннің ішінде кешірім сұрап бір күннің ішінде бүкіл бағдарламасын қазақ тіліне ауыстырып тастады бүкіл қолданбасының барлығы демек қолынан келіп тұр просто немқұрайлық немқұрайлық және ә, кейбір яғни қазақша сөйлейтін адамдарды қазақ тілді адамдарды аса бір керексініп тұрған жоқ қой былайша айтқан кезде ол санасып тұрған жоқ дейсіз ғой санасып тұрған жоқ та ол енді э, сол үшін сол үшін бізге мынау қазақша сөйлейтін адамдар бірте бірте құжатқа да басқаға да тиянақты болу керек сияқты иә иә өйткені мен ана алматыда мерей деген аудан бар сол ауданда ә, күнде ана тазалау мәселе тазалық мәселесі есіктің алдын сыпыру өте күшті екен неге десе сөйтсе ол жерде талай жыл ана орыстың кемпірлері тұрған екен да күнде арыз жазады екен иә, иә сол мықты деген да а бізде қазақтарда көп жағдайда енді біз ол бір жағы жақсыға тиетін шығар былай өзіміз ғой деп шешіп тастағымыз келеді және жауапкершілік алғымыз келмейді ғой ешкімге арыз жазғың келмейді бәлесін аулақ біз ана кеңес үкіметінде жаңағы үкімет деген нәрсе бір қорқыныш қалып кеткен да сен арыз жазсаң ертең қолыңды бір бәлеге пайдаланып кетуі мүмкін сен бірдеңе істесең сені ертең соңыңа түсіп жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін деген сияқты осы бір қорқыныштан арылу керек сияқты мен бір ағам бар бұрын ә, қазір істемейді бірақ бұрын жаңағы полицияда істеген ғой орган болып гаи ұстап алған кезде енді гаи кейде дұрыс ұстайды кейде қате ұстайды ғой сол қате ұстаған кездерінде кәдімгі келіспеймін деп жазып береді да келіспеймін деп жазады да сосын ерінбей егов деген нәрсе бар ғой бізде жаңағы еговқа барып ана гаидің фамилиясын біліп алған атын біліп алған еговқа компьютерге кіріп үстінен арыз жазады ғой жаңағы гаидің үстінен ше сөйтсе гаидің үстінен қарайтын бір органдар болады екен ғой олар ананы шырылдатады екен анау ол мәселені шеше алмағаннан кейін айналып келіп мына менің ағама келеді ойбай арызыңды ала қойшы ше сонда былай қарасаң қазақстанда мен байқаймын көп мәселелерді арыз жазып жүріп ақ сауатты түрде де шешуге болады көп нәрсені бір қажеттіліктер туындату керек та яғни талап ету керек та біз қазақтардың өкінішке орай өкпеміз ренішіміз көп жоғары жаққа басқаға бірақ талап ету жоқ та бұрын енді домалақ арыз болған ғой негізі домағаларыңыздың тақырып болған ғой иә, иә. мысалы ілияс жансүгіровтің өзінде мысалы бізде ар деген жаман нәрсе қалып кеткен ғой арт қой деген халықтың былайша айтқанда халық жазушысы кеңес одағының жазушысын атағын беретін кезде артынан бір вагон мысалы не барған ғой иә иә, иә. арыз барған ғой негізі <laughs> сонда бір жақсы жаққа қарай бұрген сияқты енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой тіл деп айтып жатырмыз дұрыс тіл өз алдына да негізі біз бірақ мына жүсіпбек аймауытұлының сөзі бар ғой орыс тәрбиесін алған адам ұлтқа қызмет ете алмайды деп қазаққа қызмет ете алмайды деп тұр да ол жерде бұл жерде бұл тілдің ар жағында біздің жеріміз жатыр да діліміз ойлауымыз жатыр біз бірақ мына нәрсені уақыт келген секілді негізі тіл білетіндер алға жылжу керек та тіл білмейтіндер үйреніп санаса бастау керек бірақ біз осы қазақстанда қазір бір орыс қазақша сөйлесе бір депутат қазақша сөйлесе риза боламыз да бірақ олар қазақша сөйлеген емес қазаққа қызмет ететін уақыты келді да негізі <laughs> былайша айтқанда ше біз сол мәселені бір үлкен сұрақ белгісі қойдық та біреу қазақша сөйлесе болды жұмыстың бәрін тындырып жатқан сияқты да негізі ол ана жерде бірдеңе оқып тұр ма екі, екі сөздің бірінің басын құрап тұр ма осы проблема да негізі бізде біз сондықтан біз мына осы нәрсені фокусты сәл ауыстыру керек та негізі мақсатты иә. Иә, иә қазаққа қызмет ету яғни бұл тіл нан табатын ғана тіл емес бұл ғылымның тіліне айналу керек деген дүние бар ғой соған алдыға жылжыған кезде мүмкін басқаша болады да негізі бұл дүние біз сол нәрсеге әлі жете алмай жатырмыз да негізі иә жаңа ә, сен айтып жатсың ғой ар жазу деген мәселе ол жаңа біз заңды дұрыс білмегеннен кейін шығар біз шулауды шулауды қатырамыз иә соны сол энергияны дұрыстап мына бізде заңда қалай жазылған деп солай ә, ар жазатын болсақ меніңше ол э, іс тезірек ә, жүреді өйткені менің байқағаным мына құжат деген нәрседен арыз деген нәрседен бәрі қорқады өйткені сен қанша жерден жемқор болсаң да қанша жерден оңбаған болсаң да бүкіл қазақстанның үстінен қарап тұрған әлемдік соттар бар ғой енді <laughs> әлем ол біздің қазақстанды бір ә, көп елдің бірі ретінде қарайды олар қазақстанға жаңағы кешегі ана ресейге қойып жатқан санкция сияқты бір сылтау тауып қазақстанды да мысалы аяқтан шалғысы келетін мемлекеттер болуы мүмкін сондықтан олар жаңағы қанша жерден біздің енді билік қайта енді толықтай оңбаған емес қой бірақ біздің халық енді билікті жақтырмаса да егер құжатпен сөйлессе қағазбен сөйлессе олардың істемеске амал жоқ та өйткені сен былай әшейін айтқан әңгімең ол айтқан әңгіме болып қалады да а бірақ қағазда тұрған нәрсе ол қағазда тұрған құжат қой енді ол оны сен қай кезде де олар істемесе былайша айтқан кезде бас кетеді дегендей ғой менде бір ұсыныс шығып тұр қазір біз жаңа арыз жазу мәселесін енді былай жеңілдету жағын қарастырсақ өйткені жаңағыдай ғой біз өзіміз қағазбастылықтан қашып жатырмыз деп жатырмыз ғой иә иә иә жаңағы біздің цифровизациямыз басқа елдерге ғана алға кетіп қалған демек мысалы үшін инстаграм болсын ютубта андай Э, пожаловаться деген нәрсе бар ғой иә иә кіресің ішіне спам дейсің немесе мынау осындай тақырыпты қозғап жатыр маған ұнамайтын нәрсе авторлық құқықты бұзды деген сияқты меніңше сондай бір ә, еговтың ішінен ба сондай портал ашып портал ашу керек сияқты бізде ол егов болсын жаңағы каспи болсын қайда алға кетіп қалды ғой ана нәрсені қоса салу меніңше жеңілдетпейсіз ғой иә, иә? иә бастан сияқты қылып иә тек сен өзіңе ұнамайтын нәрсені мысалы үшін бір нәрсеге жаңағы біреу ә, тілге қатысты теріс қарапайым мысалы теріс пікір айтты соны тауып аласың иә таңдадың э, белгіледің қандай тақырып беріп жібердің болды yeah, иә, бірақ иә. енді оны да кішкене бір андай бір былайша айтқанда упаковать етіп жинақтап беру керек та бағана иә, yeah, өйткені мына абай қалшабек ағамыздың айтатыны бар ғой негізі мысалы біз банкоматқа барған кезде олардың құлдық деңгейін соншалық түскен соншалық саусақтарының ұштарына дейін орыс тілін таңдайды деп ше сол да бір мәселе бар да біз ана таңдаған күннің өзінде де соны бір басқан кезде жүйелеп беретіндей бір дүние керек секілді да әлгі жерге мен осы мәселені өз, өз подкастымда қозғағанбыз бізде ә, жаңағыдай <laughs> ақырын иә жоқ мен жалпы ә, тақырыпқа сай келіп тұрған соң ә, есіме түсіп кетті да ә, осы мына банкомат болсын кез келген сайтты ашайық бізге таңдау береді мына тілді таңда мына тілді таңда мына тілді таңда бірақ ашылған кезде ол бәрібір орыс тілінде орыс тілінде ашылады иә. демек біз қазақ тілі ол таңдау тілі болмау керек ол негізгі тіл болу керек егер сен түсінбей жатсаң онда мына жағында тұрсын орысша ағылшынша деген сияқты сен қазақ тілін таңдамайсың а сен егер түсінбей жатсаң орысшасын ағылшыншасын бұл жерде бір идеология жүрген сияқты негізі ше мына енді қадыр ағамыз ренжімесін енді өзге тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте деп айтады ғой негізі ана тілдің арың бол ұятың болып тұрып еді өзге тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте деп айтады да ол жерде бірақ осы мен сөзді кішкене ауыстырғым келеді да өзге тілдің бәрін емес өз тіліңді біліп ал өзге тілді құрметте деп жаттау керек секілді да бізге қазіргі уақытта өйткені <laughs> біз өзге тілдің бәрін құрметтеп болдық та төрге шығарып ше сондықтан осы жерде сонда ана экранның өзі бірден ашылғанда қазақша болып ашылу керек иә, сияқты иә. сіздің айтып отқан сияқты шынымен өйткені бізге типа таңдау беріп жатыр ғой сен орысша тұр е бізде ә, біз ә, бәрін жеңіл жолын қалаймыз егер орысша ашылып тұрса сен ары қарай кете бересің сен жоқ мен қазақ тілін таңдаймын демейсің да ол ә, шетелге барсаң да сол бізге таңдау бермейді ғой сен сол елдің елдің тілінде қызмет аласың мм мысалы үшін ә, жаңа шетелге шығу мәселесі болсын барасың мысалы үшін ең дамыған европа елі иә туристік е, туристер ең көп келетін францияның өзінде саған француз тілінде қызмет көрсетеді ағылшынша біледі олар түсінеді бірақ саған французша жауап береді мен өзім бірінші таң қалдым мен айтамын мен французша түсінбеймін дейді ол сенің проблемаң сен турист болып келіп отырсың ба дей ма иә сен тырысуың керек сен ең болмаса жаңағы базалық сөздерді жаттап келуің керек болды сонда талап қойылады иә. және агрессиясыз агрессия иә агрессиясыз осы осы жерін сызу керек та бізде агрессиясыз иә. дегенді бізде агрессия шектен тыс көп қой негізі <laughs> жоқ өйткені бізде жаңағындай ғой бізді сәл қысып тастағанда иә, мысалы үшін өз еліңде сен Э, қазақша қызмет алуың проблема болған екен саған шетелден біреу келіп маған орысша қызмет көрсет десе сен уже атыла, атыла бастайсың иә, қайда иә, келіп иә. тұрсың деген сияқты бірақ бірте бірте осы өзгеретін сияқты енді кешегі жаңағы саммит дегеннен шығып жатыр ғой саммитке мысалы ердоған келді ердоғанмен жаңағы тоқаев ә, э, ракеткамен э, <laughs> теннис ойнады сол кезде жаңағы ракетамен емес ракеткамен шешуге болады екен ғой деп әзілдер кетіп жатыр ғой сонда бір ана бірте бірте біздің жалпы түркі елдерінің одағы қалыптасып келе жатқандығы да яғни ә, бұрын бір ұм, сен түркі елінің мүшесі болсаң қазақ болсын өзбек болсын қырғыз болсын бір әлемнен қалып кеткен сияқты көрінетін еді ғой өйткені дамыған америка дамыған европа ағылшын тілінде сөйлейтін елдер мықты араб елдері бай бір түркі елдері деген кезде бір түрк түркияның өзінен басқасының барлығы бір енді орташа кешегі орыстың қол астынан шыққан кеңес үкіметінің қол астынан шыққан деген сияқты бір көзқарас болатын да қазір жоқ біз кәдімгідей өзіміз мықты мемлекетпіз ол иә ол тарихта қандай жағдай болмайды орыстың қол астында болсақ болған шығармыз бірақ негізі қазір әлем бізбен санасатындай деңгейде мысалы мен кейде ойлаймын да мына енді иә артық көп ақша кетіп жатыр ғой бірақ имидж деген нәрседе бізде өзіміз енді сәл жағдайымыз түзеле бастаса мықты мықты кісілерді үйге қонаққа шақырғым келеді ғой <laughs> жаңағы өзіңнен бір жағдайы мықтырақ деген сияқты сондықтан бір қазақстанда бір әлемнің барлық президенттері қайта қайта қазақстанда жиналып жатқаны маған бір күшті сияқты да өйткені бір бізді мойындап әлемнің бүкіл діндері бізде жиналып жатады әлемнің президенттері жиналып жатады жаңағы ше енді сондықтан енді мен жаңағы әңгіме неден шығып жатыр жаңағы түркі бізде қазақ тілі деген нәрселерді таңдау деген нәрседе осы түркілік одақ қайтадан қалыпқа келсе бізге бұл осы түрік елі болу мықты елдердің қатарындамыз деген бір сезім жетіспейтін сияқты да сондықтан біз жаңағы қысылып қалғаннан кейін біз атыламыз ғой қанша жыл өзіміз тепкі көргенбіз қанша жыл қазақылығымыз қысылған содан кейін біз бір ей мынау қазақша сөйлемейсіңдер деген сияқты ше қашан адам боламыз біз қашан ел боламыз деген сияқты нәрсе болады да соның бір күні туып жатқан сияқты да қазір енді туды деуге де болады да енді енді бұл жерде бір қоса кететін дүние бар енді әлгі елдің қамын ойлау үшін елбасы болу міндетті емес дейді бұл жерде қазір тоқаев қана жүгіре беретін болса бұл нәрсе шешілмейді да және бұл процесс әлсіздің көш, көштің басшысы деген, басшысы деген бар да мысалы көш қалай түзеледі алдында жүрген лидерге байланысты емес ең соңындағы егер ол ақсақ былайша айтқанда түйе болса соған байланысты мысалы көшеде кетіп бара жатсақ ең соңындағы адамға байланысты босашы босашы деп алда ақырын жүре бастайсың тура сол секілді біз мысалы ә, ғылыми конференцияларды деген сияқты сіздер мысалы подкасттардың өзін солардың нелерімен түсіріп деген сияқты идея ғой <laughs> сол секілді өткен жолы біреулер тойын жасап жатыр деген сияқты жасай берсін да тура сол секілді бұл жан жақты тұран одағын құру үшін әркім өзінің былайша айтқанда сермейтін жеріне дейін құлаштап қалатын болса yeah, иә, онда иә, бұл пазл иә. болып құрастырылады да бұл халықтың рухы екенін халықтың сол нәрсені қалайтынын көрсету керек секілді бізді өйткені біріктіретін дүние көп қой тараған жеріміз олар ата жұрт деп қабылдауы бірге жобалар бар бірге үлкен жұмыстар бар деген сияқты өткен жолы мысалы көкпар болып келді ұлттық спорт болады бізге сондықтан андай осы нәрселерде көп болған абзал секілді да сосын мынандай не жасау керек сияқты ыыы ә, мысалы байқайсыздар ма мен енді жаңа қайта қайта саясатқа кетіп жатырмық қой бірақ мына қасым жомарт кемелұлының біраз кездесулерін көрдім да сонда мысалы ә, ресейге барған кезде тағы да бір осы ана бетін айтып тастағаннан кейін <laughs> екінші рет бір барған кезде путинге тағы да бір әңгімесінің арасында негізі біз сізбен шекарамызды бекітіп қойғанбыз деген сияқты нәрсені бір асын сызып айтты да кеше бізде жаңағы саммит болған кезде не болған кезде жаңағы си цзиньпин келді ғой ә, қытайдың басшысы сол кісі келіп біз қазақстанның тәуелсіздігіне кепілдік береміз қазіргі шекарасын мойындаймыз деп мойындап кетті әйтпесе қытай бізден басқа ешбір мемлекетпен шекарасын бекіткен емес екен одан кейін жаңағы ә, кімдер ұм, түріктер келіп жаңағы ердоғанның өзі біз қазақстанның ә, тәуелсіздігін мойындаймыз андай мұндай жағдай болып жатса біз тұрып береміз дегендей қылып жатыр ғой енді қазақстан түркияның қаншама қару жарақтары бізде шығып жатыр қазір деген сияқты енді мен айтқым келіп жатқаны әлемде қазір геосаяси жағдай оңай болып жоқ қой соғыстар бірдеңелер деген сияқты нәрселер көп текетірестер бар ештеңені болжап біте алмайсың ғой не болатынын құдай біледі осы кезде бір елді біріктіретін нәрсе айтқандай тіл дейміз анау дейміз біз енді ол отыз жылға айтылып келе жатқанына бірақ осы қазақтар бір бірін жақсы көруді үйрену керек сияқты да қазақ тілділер орыс тілділерді орыс тілділер қазақ тілдерді кредиті барлар кредиті жоқтарды кредиті жоқтар кредиті барларды айтады әйтеуір анау мынандай мынау мынандай анау мынандай секта мынау мынандай секта немесе анау біледі білмейді емес бір бірігуді үйрену керек сияқты да өйткені ол айналып келген кезде осы біздің жер осы жерде бәріміз бір ұлт болып өмір сүріп жатырмыз енді жағдай қандай болып кетеді енді сыртқы саясатқа саясаткерлер істеп жатыр ғой жаңағы шекараны бекіттік анау мынау ана жақпен мына жақпен келісіп жатыр бірақ елдің өзі бүлініп кетсе кешегі қаңтардағы оқиға сияқты басқа болса енді елдің өзі бүлініп кетсе анау құжатта не де ештеңе жұмыс істемей қалатын сияқты ше сол нәрсе бір қорқынышты да сол бір менің ойымша осындай подкасттар жасап жатқан бір кездесулердегі бір мақсатымыз осы халыққа жалпы енді бірігу керек деп көп айтып жатырмық қой бірақ ә, э, бір біріне жанашыр болу керек деген нәрсені жеткізу керек сияқты да менің ойым иә біріңді қазақ бірің дос көрмесеңіз бәрі сол идеологияны бүйтіп алға шығару керек сияқты да енді абай атамыз бұл жерде айтады мысалы енді сабыр адайдың әр қазақ менің жалғызым дейді біз көп жерде айтамыз ғой бұл дүниені негізі бірақ біз соны мына бір бірін аяқтан шалу көп болады комментмен болсын бір тиісіп қалып жатады ғой адамдар қазір не, не істесе де әйтеуір бір <laughs> бір шалып қалу керек та негізі бірақ сол біз қазір білеміз да негізі америкада илон масктарды білеміз мына жақта джек маны білеміз көбісі қолдан жасалған батырлар да негізі бұл уақытта олар өздері істеген жоқ ол нәрсенің бәрін бізге сондықтан батырлар керек та негізі өйткені біз енді елдер өздерінің мысалы человек паук бетмандарының өзін қолдан батыр жасап жатыр ғой негізі символ жасап біз бар батырларымызды түгендеп әлгі біз өткенге бабамызбен бүгінгі бағамызбен ертеңгі шамамызбен алға жүретін елміз деп айтты ғой бір кісі мысалы тура сол секілді біз бір бірімізді бағана жақсы көре білу мына канадада мынандай дүние бар екен мен өзім европада біраз уақыт тұрдым ғой оқыдым адамдардың маған қызығы адамдар асықпайды да сосын демалып отырады ғой кәдімгідей көк шөпте сосын мынандай аудиторияларда отырсам адамдар осылай отыра салады енді бірден отыра салады да жұмысын істей беретініне таң қаласың да андай енді ана амангелді сейітхан ағамыз айтады ғой швейцарияға барып газонда жатып бір тұрғаннан кейін үсті былғанбапты сол сол елге деген құрмет артып кетті дейді ғой сонда қарасаңыз ана канадада тура осыны айтып жатыр да канадада адамдар көшеде күлімсіреп жүруді насихаттайды екен да сосын егер біреу қабақ ашылып жүрсе сенде не болды деп айтады екен да менде проблема десе сен проблема өзіңнің басыңда ғой үйіңе барып нет деп айтады екен да көшеге <laughs> онда көшеге сен күлмей шықпа деп айтады екен да біз енді қазақта ондай дүниелерді мен айтамын сол бір бірімізге күлімсіреп қараудан қалдық та негізі иә иә иә сол нәрсені бір бірімізді жақсы көруді мысалы сол нәрсені бір бағана ғана шығысты айттық батысты айттық сол жердегі қолдан жасырған батырлардың өзі ғылыми тұрғыда факті бойынша дәлелдесек олар негізі мысалы джек маның ана жақта жұмысқа кіріп сол уақытта жұмысқа адам алынбай қалды деген уақыттарында кейбір деректер өтірік негізі сондықтан біз бар нәрселерімізді қазір түгендеп тіпті ең жоқ дегенде зиянымыз тимейтіндей боптай тұр аман болсын қазақта мықты жігіттер көп қой енді ол енді батырдыр деген кезде бір бұрынғы қабанбай бөгенбай емес өзіміздің де қазір мықты жігіттеріміз көп қой сол енді қазақтарда бір біріне жанашырлық жетіспейді ғой жау десе жау деп қоя салмаудың өзі тіпті ана бейімбет халық жау болса мен де халық жау деді ғой бұлар бір кезінде алаштар тура сол секілді е мен де халық жау демей ақ қойсын е бопты бір бір мәнісі болар енді ол орында оңалар деген сияқты иә айыптауға асық болу керек деп жатсың ғой жалпы иә, иә, иә. иә біз бірінші әлі мысалы үшін біреу осындай ұсталыпты десе әлі дәлелденген жоқ басқа жоқ уже <laughs> қамап жазалап бүйтіп мөрін қойып тастаймыз ғой сол сол нәрседе иә меніңше енді ол ана адамның табиғаты сондай ғой бірінші реакция кез келген нәрсеге жақсы болмайды мысалы мына стендап деген нәрсе пайда болған кезде мен өзім жақтырған жоқпын мысалы шыны керек та енді жалпы стендаптың форматы ұнады маған бірақ біздің ә, қазақша стендап орысша стендап сияқты әйтеуір сәл бір дөрекі нәрселер болып жатыр ішінде бір былапыт сөздер болғанға мен не болып жатыр мынау быт шығар деп ойладым да енді не деп енді бірақ қарасам ол жердегі балалардың өзі бірте бірте жаңағы ә, өзекті мәселелерді айтып сосын әйтеуір елге пайдалы болуға тырысып енді олар да жас балалар ғой әйтеуір ә, атағын шығару үшін қызық болу үшін өзін бір еркін сезіну үшін кейде артық сөздер айтып қояды екен енді бірақ ол ол жаман бала деген сөз емес қой жаман адам деген сөз емес ол енді шынайы табиғатын көрсеткісі келді шынайы табиғатын көрсету осылай болды өмірде көргені біреуден естігені деген сияқты бірақ сол стендап арқылы да қазір қаншама идеология қаншама жақсы нәрселер кеше мысалы батысқа барып келдіңіздер иә? иә қалай қабылдады халық мысалы өте, өте жақсы қабылдады ә, жаңа енді ә... өйткені стендаптың несі маған ұнайтыны бұлның форматы енді әзіл форматы көп қой бізде бірақ стендап форматының артықшылығы біздің қазақ халқына жалпы біздің мемлекетке жетіспейтін нәрсе шынайылық қой стендапта осы шынайылық бар да иә өйткені адам өзінің өмірін күнделікті мен бүгін таңертең тұрған кезде былай болды деген сияқты соны айтып отырып әзілдеп отырып өзінің көзқарасындағы бір шындықтарды жеткізеді да оның енді енді айтып отырған адамға байланысты әркімнің идеологиясы қандай бірақ ар жағында жақсылықты жеткізудің бір әдемі жолы да өйткені ол да жауапкершілік қой сен иә yeah. тек қана әзіл айтып кете салсаң өзің де оған қанағаттанбайсың сен де бір нәрсе бір ойыңды жеткізгің келеді ал жаңағыдай сөздерге келетін болсақ ыыы ә, жаңа басында айтқан камеди клабтың технологиясы ол сен онсыз да білімді онсыз да ә, там ақылды адамдарға бірдеңе үйретіп үйрете алмайсың Үм. сен мынау өзі басқа сол сияқты былайша айтқанда комеди клаб болмаса орысша стендап көріп жүрген боқтыққа құлағы үйренген адамдарды сен бірінші жинап алуың керек сен ар жақ ана аудиториядан бері қарай тартып алуың керек ей оның қазақшасы бар кеш шақырып аласың ал сен оны әдемі сөздермен шақырмайсың сен тура сол қандай саясат жүргізіп жатыр россия сен тура сол саясатпен кіресің бері тартып аласың сосын барып се, ол сенің өнеріңе фанат бола бастаған кезде сен айтасың так енді басқаша сөйлесеміз деген сияқты жайлап былай бірдеңе етіп айтпайсың ғой иә ақырындап ақырындап жеткізесің деген сияқты ғой енді оны көргелі ғана ғұламалар не айтады ғой қоқыста өскен гүлге қызықпаңдар деген нәрсе бар да <laughs> біз ана осы нәрсені дүниелердің бәрі негізі кішкене адамды сену ше сену деген нәрсе реттелу керек та өзіне сену сосын негізі сенімнің түрлері көп қой мысалы үйде отбасыңа сенген кезде былайша айтқан кезде аманаттап тастап кете аласың жұмысыңды сенгенде данышпанды жұмса да артынан ақыл айтпа деген қағидат ұстанасың баланы жұмсап артынан өзің бар деген нәрсені ұстанбайсың сияқты сондықтан сенім деген нәрсеге мынандай бір зерттеу бар екен қызық ше мына сан францисконың мектептерінде бір мектепке барады да мұғалімдерді жинайды да үш мұғалім шақырады үшеуміз секілді шақырады да сіздерге дейді осындай бір ұсыныс бар мектепте осыншама бала бар сол бір класстың балаларын сіздер не қылып шығарасыздар дейді ең үздік балаларды тағайындап бердік сіздер ең үздік дауысқа салынған мұғалімдерсіздер сіздерге бір жыл уақыт береміз осынша уақыттың ішінде сіздер жұмыс жасайсыздар бұлармен дейді да бұл балаларды үздіктер қатарына кіргізу керек дейді ол жерде ана мектептер көп та қайырымдылықпен айналысатын қызыл ай секілді ұйымдар біреусі менеджментта әкімшілікке айналысатын біреуі мысалы наукаға кететін секілді ауыл шаруашылығына кететін сияқты бөледі екен да сонда сіздерге беретін лидер балалар дейді да сонда не керек мына сан францискодағы бағана мектептің мұғалімдері таңдап алады да бір жылдан кейін керемет нәтиже көрсетіледі ана балалардың тіпті бәленбай жылдан кейін ғылымда қаншалықты жетістікке жетеді бірақ соны бәленбай жылдан кейін шақырып бір жылдың бір жылдан кейінгі әңгіме былай болып отыр дейді да сіздер негізі керемет осы нәрсені атқарып шықтыңыздар дейді да бірақ бір сіздерге қызық айтайық сіздер үшеуіңізді негізі біз жай жеребьевкамен таңдап алғанбыз дейді да жеребьевкамен таңдап алғанбыз бірақ алдарыңыздағы балалар да дарынды балалар емес дейді да ата аналарын шақырған кезде сіздердің балаларыңыз дарынды деп айтқан бірақ ана балаларда отырған кезде ішінде тіл алмайтындар балалар бар неше түрлі балалар сонда бұл жерде негізінде біз сіздерге сенгенбіз дейді да ең бастысы сол сенім деген нәрсе адамның былай кез келген нәрсені алмайтын қамал жоқ та мысалы соғыста жеңем дегендер жеңеді деген секілді сол бізде халықтың кішкене сенімі ортада сетінеп кетті да үкіметпен иә yeah, иә. yeah. соны сенетін сенімді адамдар да керек еді да негізі біз қызық жағдай болған қаңтар оқиғасында біраз адамға хабарластық та аға біздің жанымызда біраз спортсмендер бар сол жігіттермен мен сізді қоршап тұрамын аузыңыз дыбыс дыбыс сорайтқышпен сөйлейсіз сонда біраз адамдар осы ютубта сөйлеп жүргендер елдің алдында қазір біраз адам әңгіме айтатын болды ғой мен солардың өзіне біраз хабарласып да сызып отырып ше біреу осы жақтамын біреуі шыға алмаймын біреуі ковид болдым деп бірақ қызық айтайын деген тізгін былайша айтқан кезде біз ана кейбір кезде ойлаймыз ғой бұрын мысалы ойлайтынбыз да бір қырыққа келген кезде отыз беске келгенде қазір өзіміз сол жасқа келдік та және кейбір кезде біз ойлаймыз да сол жасқа келгенде бірдеңе істейік деп бірақ сондықтан біз әркім мен істемесем бұл нәрсені кім істейді деген дүниемен қолға алу керек секілді да бұл дүниелерді және біз сізбен біз бұл жерде ақылды болғандықтанымыздан емес салыстырмалы түрде белгілі бір идея ой айта аламыздығынан келіп отырмыз да сондықтан бұл біреулерге ақыл айту емес кеңесу еді да негізі сондықтан біз жастар бір бірімізге деген нәрседе бір ортада алтын көпірлер жасасақ көпірлерді жақпасақ та негізі сол бір сенім деген дүниенің точкасы керек секілді ма деп иә иә жаңағы біз, біздікі ұсыныс айту ғой дұрыс иә. ұсыныс айту шынымен не үшін тіл табыса алмай жатыр өйткені бір тілде жаңағы жарайды бір тілде сөйлейік дейік бірақ оның өзінде несі бар ғой деңгейлері бар халықтың деңгейіне түсіп сөйлеу деген халықтың тілімен сөйлеу сен қағазбен құжат тілмен сөйлей бересің бірақ ол жетпейді ол былай жүрекке жетпейді қабылданбайды е иә, қойшы дейді бізде қойсашы мен бір түсінгенім мынандай екен да бірте бірте ел дамыған сайын оған әртүрлі тұлғалар керек екен да яғни бір сипатта біздің өкінішке орай мынандай да бізде анау құдықтағы құрбақаға аспан теңгедей көрініпті дегендей әрқайсымыз өз ортамен өлшейміз ғой yeah. Иә. мысалы бір намаз оқитын адам болсақ ой осы бес уақыт намазын толық оқитын бір мықты адам шықса елдің бәрі иә. соның артынан еріп кетеді деген сияқты ше Э, ол түгілі мұхаммед пайғамбар өзіне сенбеген адамдар болды ғой енді өз заманда ол яғни ә, жаман адамдар болды немесе бірден сенбеген адамдар болды олар әртүрлі басқа амалдар арқылы басқа бір жақсы амалдарды көріп барып келді да яғни ол жердегі яғни ә, э, пайғамбар ислам нашар болды деген сөз емес қой ол жердегі мақсат пайғамбар ислам өзін насихаттаған жоқ ол идеяны насихаттады аллаға бір аллаға сыйыну құлшылық жасау деген сияқты сол сияқты қоғамда бір идеяны айтатын бірнеше тұлғалар болу керек сияқты да бірнеше бағыттарымен әркім иә, әрқайсысының иә, өз бағыты өз тарапынан иә өйткені жаңа мысалы мен стендап деген нәрсені айтып жатқаным ол ә, бізде әртүрлі форматтағы әзіл э, дүниелері бар әртүрлі форматтағы әннің э, түрлері бар өнердің түрлері бар ғой әрқайсысы өзіне ұнайтын өзіне жақын нәрсені таңдап алады мына жастардың қазір стендапқа қызығып жатқаны олар бір қазір бұрынғы қалыптасып қалған шеңберлерден шаршаған жастар да сондықтан олар бір шынайы нәрсе көргісі келеді бір анау шынын айтып отқан сияқты үйіндегі ішіндегісін ақтарып ә, үйде қалай сөйлесе өмірде де солай сөйлеп деген енді әлбетте кейбір жерде адамдар шектен шығуы мүмкін әдептен асып жаңағы ата анасын ә, анау енді біз бұл кісі мұғалім ретінде алмауы мүмкін кейбірден жаңағы боқтап қоюы мүмкін басқа болуы мүмкін деген сияқты бірақ ана шынайылығы ұнап тұр ғой ана формула болып тұр да яғни мына шынайы адам өзі шығып өзінің өмірін айту арқылы бір әзіл жеткізеді деген нәрсе белгілі бір жастардың көпшілігіне өтетін формат болып тұр да енді осы форматты жоққа шығармай пайдалану керек та соның арасынан бір тұлға шықса барлық стендаперлердің мықты болуы мүмкін емес иә. өйткені ресейдің өзінде де мысалы комеди клаб деп жатырмыз комеди клабтың ішінде ол қаншама ұятсыз әзіл айтатын неше түрлі адамдар бар бірақ соның ішінде жүрген жалғыз павел воляның өзі не деген идеология таратып жатыр да ол мысалы отбасылық тәрбие туралы қаншама жақсы нәрселерді жеткізіп жатыр былай қарасаң орыс тілінде былай қарасаң әңгімесінің өзі бір біз енді қазақтың таным түсінігіне сәл біртүрлі бір андай ұятсыз әңгіме әңгіме айтатын адам болып көрінеді бірақ жаңағы бала тәрбиесі әйелге жақсы қарау ата ананы сыйлау деген нәрселерді кәдімгідей орыстың идеологиясына сіңіріп тұрып орыстардың өздеріне үйретіп жатыр да ә, сол сияқты әрбір ортадан бізге бір тұлғалар шығу керек сияқты да сондықтан бұл анау ә, қоғамның әртүрлі болғанын адамдар қабылдап үйрену керек сияқты бізде өкінішке орай адамдар тұлға іздейміз деп тура өзі сияқты тұлға шығарғысы келеді да яғни өзінің ортасына ғана ұнайтын тұлға шығарғысы келеді да адамдардың әртүрлі болуын қабылдай алмайды біздің қазақ халқы өкінішке орай ана адамдардың бәрінің бірдей ойлағаны ешкімнің ештеңе ойламағаны дейді ғой мысалы бір қарапайым Э, үлкен жаңағы саясатқа біз қазір басымызды қатырып жатқан жоқпыз ғой бірақ саясат дегеннің өзі бізде бір екіге бөлініп кете салдық қой билікті қолдайтындар қолдамайтындар билік туралы сен қолдау емес бір жылы сөз айтып қалсаң болды сен оңбағансың жағымпазсың билікті сен жаңағы қолдайтындар үшін сен сәл бір сынын айтсаң енді ол сын болғаннан кейін айтылу керек қой енді кемшілік түзетілу керек болды сен оппозиционерсің патшаға қарсы шыққан адам кім саған тапсырыс беріп отыр кім саған тапсырыс беріп отыр сен госзаказды орындап отырған адамсың <laughs> егер сен ііі э, дін мәселесінде ә, мысалы дін мәселесінің өзінде де сәл бір нәрсені қатты ұстана бастасаң сен бір уахабиссің бір нәрседе кішкене ойбай мен тақуа бола бастадым жаңағы намазымды дұрыс оқитын болдым десең сен уахабисің ойбай мен кішкене артық көп күлмейтін болдым десең сен уахабисің немесе керісінше ә, әлі намазға келе алмай жатқан адам болуы мүмкін мен әзірге намаз оқымаймын бірақ былай жүрмін десе сен атеистсің ба сен бірдеңесің әйтеуір бізде бір қазақтар ортасын ұстауды білмейміз да шетке шығарып жіберген радикал біз радикал деген сөз көп жағдайда дінге ғана қатысты қолданылады ғой негізі радикал деген біз бүкіл нәрседе радикалмыз деп ойлаймын біз қазақтар ше не істесек те радикал болып кете береміз да біз ше жаңағы европаға еліктесек радикалды европа болып кетеміз дін істесек радикалды дінші болып кетеміз ұлттық намыс десек радикалды жаңағы ол тіл қазақша сөйлемесең өлтіремін деген сияқты ше бүкіл нәрседе радикал болып кетеміз да сондықтан бізге бір радикал болмайтын бір жолдарды үйрену керек сияқты ше сол осы энергия тасып тұрған радикализмді басқа нәрсеге пайдаланайық өзімізді тәрбиелеуге принципке тұрып беруге ә, қазақтың намысын мысалы кешегі жаңағы бағанағы подкастта да айттық бірдеңе біраз ойлар қайталанып келіп жатыр енді соңғы подкаст болғаннан кейін екен бірақ бағана біздің жаңағы қазақ тілін жақтырмаған адамға бүкіл қазақ халқы намысқа тырысып ей сенің денің сау ма деп кәдімгідей негативпен комментарий жазып тұрып радикалды түрде мінезін көрсеткен кезде көрсететін жерінде міне нәтижесін берді иә. ол бір күннің ішінде барлық нәрсені қадірқалап тастады сонда біз мінезіміздің өзін ә, қолданатын жер болу керек қой мысалы ә, соғыста жекпе жекке шыққан кезде батырлығын көрсеткен адам батыр а соғыс жоқ ел аман жұрт тынышта <laughs> екінің біріне жекпе жек сияқты өзінің жаңағы күшін көрсетіп біреуді ұрып жүрген адам ол мың жерден батыр болатын болса да ел аман жұрт тынышта елдің бәрін ұрып жүргені үшін сен оны қылмыскер дейсің ғой <laughs> негізі ол соғыс болса ең керек адам болуы мүмкін да ол одан артық адам болмауы мүмкін ол қазір ол батыр болып жеңіп кетейін деп тұр деген сияқты ше сол сияқты біз өзіміздің күшімізді орнымен пайдалану сосын кез келген нәрсені жоққа шығарып тастамау әр қайсының өзінің орнын тауып беруге көмектесу деген нәрсе болу керек сияқты өйткені қоғам өзі содан құралады ғой Жұм, жұмсақ күш дейді ғой жаңағы жұмсақ түрде жеткізу ә, енді жаңағы стендапқа қатысым болғаннан кейін айтып кетейін мысалы үшін жаңағы ә, сен де айттың қаншама адам айтты бірақ былай біз өзіміз бір он он екі адамбыз да соның ішінде ә, боқтық сөздер қолданатын екі үшеу бірақ именно солардың видеосы тарап кетеді мен айтатыным сол демек ол былайша айтқанда ә, бір айтшы кім ол кім соларды не қылайықшы <laughs> солардың бір ә, біз өзіміз сондай нәрсеге қатты назар аударып кететін сияқтымыз да бірақ мынандай нәрсе болды ә, егер мен мысалы үшін мен боқтамаймын мен өмірде боқтамағандықтан мен сахнада тем более боқтамаймын ғой и мен оларға былайша айтқанда өмірде боқтамай күйіп сахнада боқтап жіберген <laughs> үлгі болып былайша егер мен өте жақсы әзіл көрсетсем ол да ойланады мысалы жаңағы ол боқтап жүрген болса оның ойынша тек қана боқтап күлдіру ә, там боқтап күлдіру ғана тиімді болып тұрса ол қарайды боқтықсыз әдемі шығып жатыр ғой қайта менің ойымша ойлана бастайды деген қазақтың артықшылығы осылай боқтамайса да боқтағаннан артық қылып <laughs> нәзік жеткізе алғандығы қазақтың мықтылығы деп ойлаймын мен өйткені қазақтың тілінің байлығы әзіл айтқан кезде кейде адамдарды бір мақтамен бауыздағандай қылып боқтамасаң да бір өзің жерге кіріп кететіндей сөздер бар ғой енді адамның жер жебіріне жеткізетін иә мен жаңа айтқым келгені жаңағы жұмсақ күш деп жатқаным ол тікелей барып оған сен мынауыңды қой деп емес қалай болу керек екенін көрсету көрсету қазір қой десең одан сайын ашуланып иә иә одан сайын боқтап кәдімгі енді баланы тәрбиелеудегістендапына стендапына қосып жіберіп жалпы енді мынандай дүние бар екен да нұрмахан келіп боқтама деді деп <laughs> енді боқтық енді өз алдына ғой негізі әркім өзі жауап береді дегендей ғой мынандай бір дүние бар кімді ә, боқтасаң да өз иә. аузың былғанады дегендей мына бір қызық кезінде мына кеңес үкіметінің былай отарлау саясатының кезінде мынандай бір оқиға болады да айлықтарын бермейтін еді ғой орнына иә, азық түлік береді деген сияқты ғой сонда бір қазақ өлкесінде бір кісінің үйіне андай прәндік дейміз пешня дейміз ғой печенье былайша айтқанда беріп жатыр да соның ішінде кәдімгі шошқаның былайша айтқанда бейнесі бар қазір өзі бар ғой балықтың суреті бар yeah. Иә, иә. кептер бар қоян бар сондай бір печенье алып келеді ғой жануарлардың былайша айтқанда соны алып келген кезде әлгіні шашып жіберіп әлгі ақсақал дейді ішінен әлгіні бүйтіп шиммен теріп теріп алды да дейді итаяққа барып езіп сосын сумен езді да үгітіп дейді сосын жерге көміп тастады дейді сонда бұл мына салпаңқұлақ деп атында атамауы да негізі тұрмақ сөздерінде сол сөздің атын айту мына қасқырдың өзін ит құс дейді шошқаның өзін салп, құлақ деген, деген бәрінде бір бір стиль бөлек та бірақ бағана біз айтып жатырмыз ғой мына себеп пен салдар деген дүние бар ғой негізі бір адамның аяғы ақсаңдап жүреді екен дейді да бірақ ол аяқ ауруына қатысты травматологқа барып неше түрлі дәрілерді емдетіп жүр дейді бірақ негізі оның әңгімесі себебі мен салдары басқа еді дейді да себебі мысалы оның анау жақта жатса салдары деген сияқты мына жақта деген екіні бөледі салдары аяғы ұқсап жүргені бірақ себебі омыртқасының қитықтығы деген себебі, себебі мына омыртқасында сосын ішек құрылысында оның бір не бар екен да ақау бар екен да содан кейін сол жерді емдемегеннен кейін оның аяғын қанша емдесең де кетпейді да негізі сондықтан біз кейбір кезде болады мына бір, бір күнгі сілкініс ол да жеңіс негізі дұрыс осылай бір күнде дүр сілкініп блогерлер бар басқасы бар жақсылар былайша айтқанда жабылатын болса анау еріксіз болса да санасады да алады кешірім сұрайды бізде барлық нәрсе кешірім сұрайды ғой қазір бәрі ше негізі өзі бірақ өзі ең жақсы нәрсе осы кешірім сұратпайтын нәрсе деген дүние бар да соны да үйренуіміз керек иә көп болса кешірім иә. сұрай аламыз демей бірақ иә. екінші <laughs> бағанағы біз стендап туралы айтып жатырмыз басқа нәрсе айтып жатырмыз кейбір адамдар енді біз ток шоу емес қой біз бірақ бір не бұл жерде бір инструмент беру керек сияқты көрерменге қазір ше мынандай бір ә. дүниені мен қазір айтқым келіп отыр осы жерде кішкене ғана кезінде қазақтың соңғы биі ақтайлақ деген би болған сол би кеңес үкіметін отарлаған жердің түгеліне бір бекініс салады екен қамалын салады былайша айтқанда оқ дәрісін сақтайды екінші шіркеуін салады екен да қоңырауын дүрілдеткен кезде былай қазақ даласы күңіреніп кетеді екен қорқып кетеді екен не болып жатыр деп бұл не істеді қарумен де тәніңді жаулаймын бағанағы шіркеумен жаныңды шірітемін деп тұр ғой былайша айтқанда сөйтіп бәрін алғанда аягөзге келгенде ақтайлақ би қатты ауырып қалады да бұны естіп елдің жақсыларымен ары ақылдасады бері сосын түркістан өлкесінен бір сейіт қожалардың ішінен былайша айтқанда сондай бір үлкен бір адалдықтың миссиясын ұстанған бір қожа келеді үйіне келіп екеуі әңгімелеседі екеуі бір бірін түсініп қояды да негізі сондай дәрежеде түсінеді екеуі соның жан жан тебіреністері бірге екен да енді бұл майдан дейді да ақтайлақ би кең даланың төсінде емес әр адамның жүрегіндегі майдан дейді да бұл майданнан біз әр адамды құтқару арқылы ғана құтқарамыз әйтпесе қазақ даласын өйткені мына жақта үлкен нәрсе болып отыр дейді абылай өмірден өткеннен кейін хандықты құрылды уәлилерді былайша айтқанда кеңес үкіметіне мына жақта кенесары мына жақта алысып кетті ар жақта қоқандықтармен бірілді олар қыз салығын салып отырады кәдімгідей күн сайын апта сайын деген сияқты мына жақта былайша айтқанда дүнгандар мен қытайлардың қырғысынан шығыс тыныш емес сонымен не керек ой ортасында опырылып жатқан уақытта осындай бір уақытта ақтайлақ би онымен шарттасады не істейміз енді біз оқу ағарту орындарын салайық дейді да сонымен осы шарттасып келер жылы көктемде ерте көктемде ол бала шағасын түгелін жіберді, өзі сондай асыл адам болған екен ірі ірі сондай адамдар бала шағасын түгелін жіберіп қоқандықтардың ықпалынан былай тұрған сол оңтүстік өлкесін түркістанды былайша айтқан кезде сол жерден барып қырық семьяны көшіріп келуге бел байлайды да бұлар қырық семьяны көшіріп келе жатқанда қоқандықтардың қолына тағы түседі да қоқандықтардың бағана қоқаңдауы бөлек та негізі қыз салғын салады балиғат жасына ақыл есі толған қыз баланы былайша айтқанда әйелге жараған соны бір салықтың үстіне беріп отырасыз ғой ойлаңызшы алып кетіп отырады бір қызын беріп отырады сонда ана біз кенесарының оқиғасын білеміз ғой мысалы қабдеш атамыздың несінен мысалы иә прометей алауының ішінен сонда қарасаңыз кенесары ойлай беріңіз батыс өлкесінен қанша шақырым жерді мысалы айлап жүретін жерде бес күнде шауып өтті дейді да негізі келіп бағана қоқандықтардың пленінен былайша айтқанда ақтайлақ бидің балаларын шығарды дейді басында былай болған дейді ақтайлақтың билерінің балаларын аттарына қазық дейді әлгілер аттарын тартып алып өздері отырса аларың аттарын белгі қала берді дейді да сондай ірі адамдар болған екен да сонда бұл өзінің балаларын немерелерін құрбандыққа шалып отыр не үшін шығыс өлкесін құтқарып қалу мен бұл жерде қызығын айтқым келіп тұр да ертең абайды әуезовті айтайын деп тұрмын бұл жерде енді бұл жерде бір қазақ даласына бір біз қазір әспеттейміз ғой бірақ оны қайдан шыққанын білсек деген нәрсе сосын бағана жерде бағдарламада айтып жатырмыз ғой тағы да бір инструмент ұсынайық деп тұрмыз ғой тұлғалардың сонымен қысқасы не керек кенесары мен бағанағы ақтайлақ бидің балалары жолыққанда немерелер айтады ғой сенің майданың бүгін көзге көрінеді дейді да сен бізді қазір қоршаудан құтқарып алдың сенің ерлігің дәл қазір рахмет айтылады дейді да бірақ біздің майданның дейді да рахмет етің бүкіл күллі қазаққа айтылады деп отыр да ол бүгінгі күнде айтып отыр да қазір сіз бен біз абайды айтып жүрміз былтырғы абай жылын, жылына қатысты әңгімені айтып жүрміз да сонымен кенесары былайша айтқанда сопровождениемен өзінің әскерімен былайша айтқанда бұларды сіз қазір халық түсінбей қалған мүмкін бірақ ортасына бір қарапайымдыландырып жіберсеңіз бізде қарапайым ел <laughs> ақтайлақ би э, біздің э, абай аталарымызды соларды тәрбиелеген мұхтар әуезовтің атасы әуез қожаны алып келген би сол яғни соларды алып келіп отыр біраз қожаларды алып келе жатқан кезде солардың ішінде әуез қожа да келе жатыр яғни кішкене халықтың деңгейіне сәл түсіп деген енді әуез ар жағында берді қожа бар бағана айтып отырған иә, сол бердіқожадан иә. берді қожадан кейін әуез бар одан кейін омархан туылады былайша айтқанда ақтайлақ билдің кішкене ғана мектебі бірнеше жылда прометей алауы дейді ғой қазақ даласына сілкініс тудырады да сол жерден бір ғана әуезов оның өзін құнанбайдың адамдары келіп дейді да үш жыл сұрап жүрген дейді да әуез маған бердіқожаны берші деп сөйтсе ақтайлық бермеймін деп айтады өйткені мен ұрпағымды бәйгеге тігіп келген жерден саған бермеймін деп бәленбай жылдан кейін берген дейді әлгі сол жылдан кейін кешігіп келген шығыс өлкесінің өзінде бағана бердіқожа одан кейін әуез әуезден омархан омарханнан мұхтар шығып отыр да мына жағында әріп тәңірберген шығып жатыр әсет наймантай шығып жатыр қарасаңыз бір ғана қазақ өлкесіне он онға жуық адам шығады ғой теңдессіз адам шығады ғой әннен шығады бір шығыстың өзінен бағанағы сал сері сал әртүрлі тұлғалар иә. дейсіз ғой әртүрлі саладағы ал енді сіз бен біз секілді арасында бір көрініп қалатын жақсы нәрсе ойлап әйтеуір бірдеңе айтып жүретін қаншама адам шықты дейміз ғой көрінбегенше мысалы иә, иә иә сонда қарасаңыз бұлар бір әншіні шығарды бір теңдессіз әуезов секілді суреткер шынайы жазушыны шығарды ар жағында абай қалай көрсетілді ойлай беріңіз да қазақты қазір танып жатыр да әлемге абайды арқылы бірақ оны танытқан кім деген ар шетінде үлкен ұстаздар жатыр екен да сонда біз қазіргі бір дүниеде мысалы әзілден бағана бір лидер әр нәрсесіне бір қалыптастыру арқылы біз батыр жасау арқылы онда біз қазақ даласында бір көш ұлы көшті жасап бере алады екенбіз енді ана ә, биыл жаңағы сезініп жатсыздар ма балалар жылы деді ғой деп <laughs> әлде мен өзім бала болғаннан кейін қатты көңіл бөліп жатырмын ба <laughs> енді мына тақырыпқа өте жақсы келетін сияқты да сол енді түбінде айналып келген кезде ұлт туралы әңгіменің барлығы бала тәрбиесін дұрыстау керек дегенге келеді ғой өйткені мемлекеттегі өзгеретін нәрселер өзі қарапайым ауылда тұрған адамдарға көп нәрсе түсіндіру оңай да өйткені ауылда тұрған кезде нағыз табиғи нәрселер көрінеді мысалы ауылда енді қалада жүрген кезде білінбейді ғой қалада мысалы бір жерге қарайсың бір аз уақыттың ішінде жоқ сияқты еді бір үй салынып тұрады ал енді ауылда сен өзің ағаш егіп көрген кезде ол ағаш өспей қояды күнде қарайсың өспейді күнде <laughs> қарайсың өспейді ол кішкентай мынандай жерден сәл ғана көтерілу үшін бір жыл кетеді мысалы сонда ол ағаштың өсуінің өзіне қаншама ұзақ уақыт кететін болатын болса ол мемлекеттегі бір нәрселердің өзгеруі немесе бір жаңа сіз айтқандай сана өзгеру адамдардың бір ә, жаңа қабілеттері өсіп шығу үшін бірталай жылдар керек қой сол үшін мына бала тәрбиесі деген нәрсе өте маңызды нәрсе деп ойлаймын да жаңа енді ақтайлақ бидің ә, түбінде келген шешімі осы бала тәрбиесіне келіп тіреліп тұр ғой енді балалармен айналысу керек деген сияқты бізге де қазір енді осыны бір ақырын жолға қою керек сияқты енді үкімет істеу керек дейік десек үкімет енді өзінің тарапынан біраз нәрсе жасап жатыр ғой жаңағы анау подушевой береміз деп жатыр басқа деп жатыр осындай осындай деген сияқты бірақ енді біз не істей аламыз деген сұрақ қалай ә, енді стендапты көрсетуге бола ма балаларға <laughs> десең ол адам әр адамның өзінің таңдауы ал жаңағыдай осындай ақтайлақ бидің сен айтып отқан мәселенің бәрін қазіргі заманда болған көрінісі бар футболды мысал ретінде алатын болсақ германия құрамасы германия үкіметі кәдімгідей былайша айтқанда заң шығарады олар ә, қателеспесем 2000 жылдардың басында әлем чемпионатында өте нашар өнер көрсетеді бірақ олар кезінде футболда мықты еді ғой неге бұл жолы осылай болып қалды дейді сонымен жинайды яғни бүкіл тренерлер жинайды да бір бағдарлама ұсыныңдар дейді олар 10 жылдық бағдарлама ұсынады 10 жылдық бағдарлама ұсынады ол жерде бағдарламаны жасайды ғой айтады бүкіл мынау балалар спорт мектебі мына бағдарлама бойынша жұмыс істеу керек осы бойынша осы бір, бір идея бір тактика бір ә, система бойынша жұмыс істейміз бірақ нәтиже 10 жылдан кейін болады содан кейін 2006 жылы германияның өзінде өтті әлем чемпионаты олар нәтиже көрсете алмады бірақ шулады бүкіл ел шулады ойбай біз өзімізде өтіп жатқан чемпионатта ала алмадық ұтылып қалдық деп бірақ олар тренерді ауыстырған жоқ сенді өйткені біліп тұр ғой мына система жұмыс түбінде нәтижесін, береді солай солай келді келді 2014 жылы германия әлем чемпионы болды яғни олар ана бір сәттік ләззатқа бір сәттік жетістікке алданған жоқ та олар айтты міне біз системаны өзгертеміз мына қазіргі 10 жасар бала 10 жылдан кейін ең былай толысқан сәтінде мықты болады бұлар бәрі мықты болады и және ол ол системамен тек қана ұлттық құрамасы емес бүкіл германиядағы бүкіл футболмен ә, тәрбиеленетін балалар жұмыс істейді яғни ол қандай құрамада ойнамасын мысалы үшін ол лептикте ойнауы мүмкін ол баварияда ойнауы мүмкін екеуінің тактикасы екі түрлі ғой бірақ ол идеясы бір да ол жоғалып кетпейді ертең мысалы үшін лейпцигтен екі ойыншы бавариядан бес ойыншы ұлттық құрамаға келген кезде олар бәрі түсініп тұрады не істеу керек екенін ал бізде ол нәрсені сәл енгізу жағы қиын өйткені бізде бір жылдық нәтижеге жұмыс істейміз бүкіл бүкіл салада иә э, дәл сол нәрсені бельгияда қайталады олар жас балдарды жаңағы жинайды да қазір кім бізде ә, дарынды балалар давайте соларға күш салайық қазір бельгия футболдан ә, әлемдік рейтингте қателеспесем бірінші немесе екінші орында бермей келе жатыр неге ең мықты құрамалардың бірі бірақ олар да бұл істі бұл нәтиженің бастамасы осыдан 10-15 жыл бұрын болды да олар да бағдарлама кәдімгі мемлекеттік деңгейде былай қарап тұрсаң футбол былайша айтқанда развлечение бірақ олар мемлекеттік деңгейде қарады да бізге нәтиже керек бірақ ұзақ уақыттық қан мына бала бір, бір ғана футболшыны алатын болсақ ол ә, үшінші лигада ойнап жүр ма жастар құрамасында ойнап жүр ма ұлттық құрамада ойнап жүр ол өзін жоғалтып алмайды қай жаққа барса да яғни олар футболдың өзінен тұлға жасап шығарып иә дәл солай футбол деңгейіндегі и ол э, жай ғана футболшы емес та ол мемлекеттің өзінің иә ұлттың бір нәтижесі өзінің тәрбиесінің э, істеп жатқан жаңа әрекеттерге и ол да э, сол нәрсені сезінеді білет Мақтан тұтады жай ғана маған осыншама айлық бермесеңдер ойнамаймын дейтін нәрсе жоқ ол миллиондаған жалақыны басқа клубтан алады да бірақ елдің атынан шыққан кезде ол бәрін ұмытады негізі мына қазір балалар жылы деп жатыр ғой негізі осындай нәрселердің негізі болғаны жақсы да өйткені адам мемлекеттің қолдауын мына қазір мен ойлаймын да қазір енді балалар жылы деп жаңағындай подушевой деп балаларды оқытып жатыр ғой соны сезіндірсе адамдарға ей міне мемлекет оқытып жатыр сендерді деген сияқты нәрсені өйткені адам мемлекеттің қолдауын сезген кезде ол өзінің жауапкершілігін де сезінетін сияқты да маған қаншама көңіл бөлініп жатыр ғой мемлекеттен неден енді біз кішкене адам болайық <laughs> деген сияқты бізде қазақстанда кейде осыған дейінгі жағдайларда ыыы э, жетістікке жеткен адамдардың барлығының бір өмір тарихын тыңдасаң өз күшімен жеткен болып шығады ғой енді <laughs> өз күшімен жеткен болады да енді ол өз күшімен жеткен болғаннан кейін ол өзін өзі бағалап әр нәрсеге шаршағысы келмейді да оған мемлекет бір ауыз сөз айтса да жаңағы госзаказ деп немесе басқа бірдеңе қылса да өзінің құнын қылып маған мынандай ақша төлемесеңдер мен өйтіп ондай сұхбат бермеймін мен мен андай нәрсе жасамаймын мен өйтпеймін мен деп отырамыз ғой өзіміз өзіміз сатып отырамыз да <laughs> өйткені ар жағында не ғой ә, адам өзі жасаған нәрсені өзі қызанып қалады а сен елдің шаруасы бұл мені жасағанның өзі менің осылай жетістікке жетуімнің өзі негізі айналып келген кезде менің емес көптігінде осыған мүмкіндік берген елдің арқасы маған осы жанашыр болған мысалы кеше бүкіл ел болып мұқтаж кісілерге жаңағы айсезім деген қызға мысалы бір миллиард иә, иә. халық жинап берді ғой немесе ол халықтың көмектесіп жатқан несі немесе мынау мемлекеттік тұрғыдан қаншама миллиондаған балаларға тегін оқытып жатыр ол оқып жатқан тегін оқып жатқан балалар жаңағы подушевой деген шығып жатыр ғой тегін оқып жатқан балалардың ішінен ол қосымша негізі үйірме деген өте керемет нәрсе өйткені біз үйірмеге қатыстық қой одан адам нәтиже шығады бізге кезіміз енді тегін болған жоқ анамыз кәдімгідей ақша төлеп жүріп жасады да бірақ одан нәтиже шығады да ол бір үйірмеге қатысып жүрген адам ол сол үйірмеде жаңа талантты адамдармен танысады одан бір олармен озуға тырысады жаңадан бір нәтиже көрсетуге тырысады енді осы ә, енді алдағы бір он жыл жиырма жылда көреміз ғой қазір балалар енді енді өсіп келе жатыр ғой екі мың жиырма екінші жылы екі мың жиырма бірінші жылы осы үйірмелерге қатысқан балалардың ішінен қазақтың мықты тұлғалары шығып жатса шынымен ол міне мемлекеттің нәтижесі болатын шығар деп ойлаймын да өйткені шынымен сол балалар осы балалар жылы дегеннің арқасында балалар бір тәрбиеленіп ертең бір тұлғаға айналып әрқайсысының қолынан бірдеңе келетін болып олар сол әлемге танымал болып па қазақстанға ақша келетін болып жоқ дегенде енді қазақстанға бір шетелден ақша келмесе де елдің жастарын бір дұрыс бағытқа түзе алатындай қазақтың әйтеуір бір жыртығын жамап бір жеріне пайдасы тиетіндей бір заводқа әйтеуір шетелден маман шақырмай қазақтың өзінің арасынан балалар шығатындай болып жатса ол үлкен нәтиже шығар деп ойлаймын енді иә бізде мектеп жаңағы мектеп деген соң жаңағы футбол дегеннен еске туады ғой иә мектепте бізде енді өзім сол нәрсені бастан кешірдім қазір барлық оқушылар бітіруші иә түлектер түлектер олар мынау он жылдық білімді бәрін сырт тастайды да бір жылда сен жаңағы нт да ұбт да <laughs> нәтиже көрсетуің керек иә соған итермелеп тастады меніңше жаңағыдай футболдағыдай система ол яғни он жыл оқымай ақ қойсаң да болады деген ғой иә бір жылда тест жауаптарын жаттап алдық дайындалып иә болды өтіп кетсең а меніңше сол нәрсені былай қолдану керек сияқты ол уже бірінші класстан оған ыыы э, ұбт болсын қандай емтихан болсын одан жақсы баға алатындай немесе жақсы маман болып шығатындай бір сондай тәрбиелік білім жағы жолға қойылу керек сияқты да ол іштей өзі сезу керек яғни оған ол нәтиже қызық болмау керек қой оған сол процесстің өзі иә процесс оған қысым жасалмау керек та сен ойбай сен ана проходной бала алмасаң сен ойбай ертең ата анаңды маған э, десең ұбт тапсырмай ақ қой бірақ сен мынаны оқысаң жақсы адам боласың деген нәрсе иә, керек жақсы адам болып шығу деген бір э, ниет алға тұру керек сияқты мына жерде мынандай нәрсе енді әлгі Максим күлді ғой кәдімгі сонда иә. бізді жақтырып отқан жоқ нұреке иә. негізі біздің тақырып еді деген сияқты ғой <laughs> ұстаздық жалпы бағат несі бірақ енді ахмет атамыздың мына балам дейтін жұртым болмаса жұртым дейтін бала қайда шығады дейді ғой бұл жерде енді балалар жылы біріншіден екіншіден ахмет атамыздың биыл юбилейі ғой а екеуі қатар келіп тұр екеуі қатар келіп тұр ахметтің методикасымен оқыта беретін болсақ да проблема көрінбейді да негізі біз бірақ әрбір отбасында ахметше қолдансақ та біз мектептен бұрын ахмет атамыз өзі інісі самраттың балаларын шопан бар өзі сондай бір жүк көтеріп жүрді санитар болып та істеді бүкіл нәрседен қысқартқан кезде шаршап келген кезде не істеді әкесінің өсиетін орындап ол балаларын бағана інісінің балаларына өзінің баласында көріп сабағын орындап береді екен да қаншама шаршап жүк көтеріп келсе де бізде біз әкелеріміз көбісі қоғамда қазір қара жұмыс істеген ғой ұйықтап жатқанда ғана көреді ғой көйлегі көк қарын тоқ болса болды сол мәселе ескерілмей жатыр ал аналары не істеп жатыр деген кезде аналары қарын тойдырумен айналысып жатқан секілді да балама мынандай тамақ жасадым мынандай тамақ жасадым осы вопросты үлкен сұрақ белгісін бүйтіп қойып кетейікші қарапайым мысалы мен өзім мына туған қазақтың жеріне ешқашан шемішке шақпаймын өйткені ол менің туған жерім жерге тастамаймын ешқашан менде өзімде сондай принцип та және сағыз шайнап партаның астына жабыстырмаймын мұғалім ретінде және мен баламды солай үйретемін да өткенде бір ағамыз айтады да баласы кішкентай да бес жасар бұл қазақтың жері деп түсіндіріп жатыр да бұл құдай тағала қазаққа сондай керемет қылып беріп тастаған бұл жерді дейді да бұл қазақтың негізгі өзінің қожайыны қазақ бұл жердің деп жатса әке анау орыстаршы десе орыстар қонақ дейді да ана әкесі әдемі қылып жеткізуі да негізі біз соны отбасында дұрыс түсіндіре білсек бұл сенің ата бұл ата қонысың бұл сенің жерің деп болмаса біз сондай бір үлес беру керек сияқты да бұл сенің бабаңның сондай қорғалғандығы деп сияқты сосын екінші кезекте мынандай дүние бар да ахмет атамыз тағы бұның шешімін айтады да адам өзінің жеке басын қалай сыратын кез бола ма өмірінде бәріміз эгоистпіз ғой негізі болады дейді да ұлттың мүддесі мен өзінің мүддесі қатар келгенде ұлттың мүддесін алдына жібереді дейді да өйткені бұл ұлт үшін өйткені жүсіпбектің тағы бір сөзі бар да ей оқығандар біз халық біз үшін емес біз халық үшін туылғанбыз босқа өткен минут текке кеткен уақыт бәрі бор, бос шығын дейді да ел біз қазіргі отырған кезде бала тәрбиесімен не істеймін деген кезде біз бірінші бір бас қатырғанда кітап оқымайды қазір адамдар бала тәрбиесінен болмаса жақсы нәрселерді көп көре бермейді мысалы ыржақ тыржақты көретін шығар бірақ мына нәрсе бар да негізі не істей аламын деген кезде баласын құшақтаса болды да негізі конкретно көбірек құшақтаса баласын сүйетін болса сосын әйелімен қарым қатынасы дұрыс болса осы үш нәрсені істесінші болса қаншама адам көріп отыр осы нәрсені ше мысалы үш нәрсені істесе ешқашан қателеспейді да адамдар осы нәрсені бір реттеп алғаннан кейін негізі баласына қызметтер көрсетілу керек та миына біз мысалы неден ашпыз мысалы кезінде біздің әкелеріміз орысшадан таяқ жеді да сосын бәрін орысшаға бергісі келеді да негізі біреу спорттан бір денсаулығы болмады бәрі спортқа жоқ біз неден таяқ жейміз қоғамға сәйкес не нәрсе керек қазаққа инженерлер керек мықты соған қарай бағаларды қызметті соған қарай және баланың қай жерде бағы жанады иә барлық қызметтер миына көрсетілу керек дейді бұл жерде біз ана томас эдисонды айтамыз ғой мына жарықтар қазір екі мың түрлі жолын білемін бұның жақпауын өйткені екі мың түрлі істеп көрдім бірақ сол томас эдисонды мектептен ата анасын былайша айтқанда хат жазып анасына беріп жіберді бұл бала оқуға келмей иә. ақ қойсын деп айтты дегенді білеміз сосын енші енді білеміз оның былайша айтқанда дені дұрыс емес бала деген несі бар да бірақ бұның бәрі айдан да бұлар мықты вундеркинд болған жоқ біз секілді таңнан басып кешке жақынға дейін кружоктарда жүрген жоқ қазір таңнан кешке дейін балалардың бос уақыты жоқ та негізі <laughs> ата ана соны жегіп тастаған да біз сол жерде балаларына миына қызмет мен қазір мына онлайн кезінде айтайын корсара деген сайт бар да негізі yeah, иә, иә. корсара әлемдік бұл негізі мына гарвард секілді бір университеттер кәдімгі корсараға сертификаты соның сертификатын алып барсаң қазақстанның несінен дипломынан күштірек та соның айтып отыр да соның негізгі создатель айтып отыр да менің атам менің әкем де шешем де академик болған менің шешемнің ата анасы сосын әкемнің ата анасы да академик болған дейді да менің ойнайтын қаламым осындай бір лаборатория болған дейді да біз кейбірде ойыншықтардың көптігінен де баланың ынтасын жоқ қыламыз өзіміз кезінде көрмегенбіз ғой біз кезінде мына дүкеннен кезекке тұратынбыз деп сол нәрсені баланың өзі жасай алу сіздер мысалы баяғыда пистолет қолдан жасадық па садақ жасадық па сол баланың дамытуына жағдай жасалуы маңызды болып тұр да дәл қазіргі уақытта ми қозғайтын іс әрекеттерді көбірек иә. жүктеу иә, керек ұшқанда иә. соны алады деген әңгіме сол кезде ғой ұядан не көрсе біз ештеңе көрсетпегенсін бәрі мектеп көрсетеді да негізі біз тек қана баламыз ұйықтағанда ғана көреміз сосын біз осы жаққа қарай бағыттаймыз сен осындай бол деп ше баланың жанынан шығатын тақырып керек секілді да балалар жылында біз мүмкіндік беру керек секілді да балаларға ше мына бағана айттық қой халықтың деңгейіне деп жатырмыз ғой бағана халықтың деңгейіне түсу керек деп жоқ мүмкін үкімет халықтың деңгейіне көтеру керек шығар біз баланың деңгейінде сөйлесеміз дейді жоқ қараңызшы қайдағы бір жалғанда жалпағаннан басып аламыз да деймін да істемеген ісіміз жоқ деймін да біраз нәрсені білдіріп алғанбыз ғой тап таза балаға ақыл айтып жүрміз ғой біз мүмкін <laughs> баланың деңгейіне көтерілсек та ол қалай дегенде ол тап таза бала ғой тап таза ешкімнен ұрламау деп еді бала қазір біреудің затын ұрласыншы біреудің байқаусызда қызарып сол күні болмай жүреді ұйықтай алмай жүреді біз қазір мысалы бетін тілсек қан шықпайтын дәрежеге келдік та біреуді біреу туралы әңгіме айтамыз да коммент жазып отыра береміз да дым неміз жоқ та бірақ баланың табиғаты сол тап таза еді да сол таза табиғатын бұзып алмас үшін мүмкін біз балалар жылында балалардың деңгейіне көтерілсек деген бір ұсыныс ә, сіз менің сөзімді дұрыс түсінбеген сияқтысыз э, мен оны ә, былай айтып жатырмын ғой мына билік жоғарыда ғой жоғарыда олар біз бәрібір төмендеміз төменге тастап тастап мен айтып отқаным көзбе көз былай сөйлесуіміз керек бала да бізден кіші ғой біз үлкенбіз былай сөйлесу керек та біз жоғарыдан сөйлейміз бала ананы істе мынаны істе үйт бүйт ол оған иә, ұнамайды иә. мен мен сол иә, неде айтып жатырмын бірақ ойымыз бір болып тұр да бірақ <laughs> адамдардың әртүрлі болғаны ол қалыпты жағдай <laughs> сіздер негізі бағанадан бері бір мүдде үшін сөйлеп жатырсыздар бірақ әртүрлі көзқарас негізі мына подкасттың идея аталуы және әдейі әртүрлі саладағы адамдарды шақыруымыздағы мақсат сол да өйткені сол кезде ортақ дүние шығады мысалы сіз өзіңіздің ортаңызда қайнап жүре берсеңіз сіз өз ортаңызда қайнап жүре берсеңіздер мына идеялар бір біріңізге болмайды да ана баяғы американың мақалы бар дейді ғой мен саған бір алма берсем сен маған бір алма берсең екеуміз бір бір алмадан болады мен саған бір ой берсем сен маған бір ой берсең екеуміз екі ой болады деген сол сияқты бізге осы қазақты біріктіру деген нәрсе әртүрлі саладағы адамдардың бір бірімен араласуынан басталу керек сияқты да бізде қазақтарда араласу жоқ қой мүмкіндігінше әркім өзі біледі өзіңнің ортасы өзіңнің мысалы өнер адамы болсаң өнердің ортасымен ғана қалып қоясың да мына жақта құрылысшылар не істеп жатыр медицина істеп жатыр негізі халықтың арасында ол тек қана біз билікке қатысты айтамыз ғой халықтың арасында болсын деген нәрсе негізі кез келген саланың адамы халықтың арасында көп қаншалықты көп болса соншалықты тез жетістікке жетеді өйткені ол шынайы қажеттіліктерін біледі да ол айталық қарапайым енді кез келген жаңағы генерал болғысы келмейтін ә, солдат солдат емес дейді ғой сол сияқты сен құрылыс саласында істесең де немесе бір кішігірім айти саласында істесең де сен соның ең жоғарғы жетістігіне жеткің келеді ғой бірақ сен жоғарғы жетістікке жеткен сайын жету жолың сен ол басқалардың мәселесін шешіп барып қана жетесің да сен оларға бірдеңе ақыл айта алған кезде олардың бір мәселесін шешкен кезде сені олар мойындап көтере бастайды а ол үшін сен олардың ортасында ең кішкентай ең қарапайым шаруасы істеген адамның мәселесін білуің керек та ол неден қиналып жатыр оған не жетпей жатыр деген сияқты сондықтан біз қарапайым халық ретінде президенттен бастап депутаттыққа дейін елдің ішінде әшейін базарда елмен бірге ет алып тұрса елмен бірге фасоль жеп тұрса біз соны жақсы көреміз сол сияқты ол әрбір адам осы қарапайымдылық болу керек деп ойлаймын да сол кезде елдің барлығы бір толқында болады бір ә, қазақ байымасын қазақ нашар болсын сөз емес бүкіл қазақ байысын бүкіл қазақ мықты болсын бірақ бір деңгейде сөйлессін да бір бірімен көтеріліп кетпесін түсіп кетпесін сол кезде ол шынайы түсінеді бір бірін сол кезде ол қанша бай болса да қарапайым халықпен араласса кім, кімнің шынайы көмекке мұқтаж екендігін кімге көмектесіп жіберсе тағы да өзінің қасына бір бай болып қосылып кетейін деп тұрған қаншама талантты жігіттер бар да мысалы сондайларды байқайды дегендей ғой сондықтан бүгін біраз идеялар шыққан сияқты жақсы бағдарлама болды сіздерге үлкен рахмет бізде ә, амандасу болған жоқ сондықтан қоштасу да жоқ <laughs>